Una puntuació, és una puntuació que dona Google vale, de l'1 al 10 per mesurar la rellevància d'una pàgina web. Vale? Quan més alt és el PageRank vol dir que la vostra pàgina web és més rellevant, és més important. Com calcula Google el PageRank? Pues doncs calcula en funció del número d'enllaços que teniu cap a la vostra pàgina web, és a dir, pàgines externes que s'estan enllaçant a la vostra pàgina i la importància d'aquestes pàgines. És a dir, quin és el page rank de les pàgines que us enllacen. Això vol dir que per aconseguir un page, rank, un page rank més alt haureu d'aconseguir enllaços, això es diu link building, construcció d'enllaços, de pàgines el més important possibles. Per tant, proactivament heu de parlar amb proveïdors, clients, amics, les xarxes socials també són un bon lloc on aconseguir enllaços val? i, i demanar-los que us enllacin la vostra pàgina web.